ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የፈትራ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን የሀገር ቤትና የባህር ማዶ መረጃዎችን እነሆ። like፣ share እና subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ። እኛ እዚህ የመጣነው ከተፈረደብን ለመቀጣት ነጻ ከተባን ደግሞ ለመውጣት ነው። ከዛሬ ጀምሮ በገዛ ፍቃዳችን ፍርድ ቤት አንቀርብም። አቶ ጀዋር መሐመድ በእነ አቶ ጀዋር መሐመድ መዝገብ የተከሰሱ 23 ተከሳሾች ከዛሬ ጀምሮ ጉዳያቸውን ለመከታተል ወደ ፍርድ ቤት አንቀርብም አሉ። ውሳኔያቸውን ያሳወቁት በመደበኛ የክስ ሂደታቸው እየተመለከተ ላለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት ዛሬ ረቡዕ ግንቦት 18 በጽሁፍ ባቀረቡት አቤቱታ ነው። በችሎቱ ንግግር ያደረጉት አቶ ጀዋር ኮሎኔል ገመቹ አያናና የሌሎች ተከሳቾችን ጉዳይ በመጥቀስ የፍርድ ቤት ውሳኔ በተገቢ መንገድ ተፈጻሚ የሆነ አይደለም ብለዋል። አክለው እኛ እዚህ የመጣ ነው ከተፈረደብን ለመቀጣት ነፃ ከተባልን ለመውጣት ነው ያሉት አቶ ጁሃር ከዛሬ ጀምሮ በገዛ ፍቃዳችን ፍርድ ቤት አንቀርብም ሲሉ ለፍርድ ቤቱ አስታውቀዋል። ይህን ውሳኔ ደግፈው የተናገሩት አቶ በቀለ ገርባ በበኩላቸው በግድ ተጎትተንና ተደብድበን ካልሆነ በስተቀር ወደዚህ ፍርድ ቤት አንመጣም ሲሉ ተደምጠዋል። አቶ ጀዋር ወደ ፍርድ ቤት ላለመምጣት መወሰናቸውን ከማስታወቃቸው በተጨማሪም በትግራይ ክልል እየተከሰተ ላለው ሁኔታ የትግራይ ክልል በረሃብ አድማ ላይ መሆኑን እነርሱም ለሁለት ቀናት ምግብ እንደማይበሉ ተናግረዋል። የረሃብ አድማው በትግራይ እየታየ ያለውን የጅምላ ግድያና ኢፈታዊ አገዛዝ ለመቃወም መሆኑን ተከሳሹ አስረድ ምርጫ ቦርድ የጠቅላይ ፍርድ ቤትን ውሳኔ አላከብርም ብለዋል። ባልደራስ ፓርቲ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ እጩ ተወዳዳሪ የሆኑት እና አቶ እስክንድር ነጋን በተመለከተ የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እጩ እንዳይሆኑ ሰጥቶት የነበረውን ውሳኔ በመሻር እንዲመዘገቡ ትዕዛዝ መስጠቱ ይታወሳል። በውሳኔው መሰረት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች በእጩነት ለማስመዝገብና እንደ ፍርዱ እንዲፈጸም ለምርጫ ቦርድ በደብዳቤ የጠየቀ ቢሆንም ምርጫ ቦርድ ውሳኔውን እንደማያስፈጽም በደብዳቤ ምላሽ ሰጥቷል። ይህን ተከትሎም የባልደራ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቷል። ምርጫ ቦርድ በበኩሉ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በህግ ጥላ ስር ያሉ የፓርቲ እጩዎች የሆኑትን አባላት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት በመዝገብ ቁጥር 27000 ግንቦት 13 ባሳለፈው ፍርድ ውሳኔ መሰረት እንዲመዘገቡለት ቦርዱ እስከ ግንቦት 19 ድረስ ተገቢውን ትዕዛዝ ለምርጫ ወረዳዎች አስተላልፎ እንደ ፍርዱ እንዲፈጸም ጥያቄ ማቅረቡ ምርጫ ቦርድ ገልጿል። የእጩ ምዝገባ የካቲት 30 በመጠናቀቁና የአንዳንድ እጩ ተወዳዳሪዎች በድምፅ መስጫ ወረቀት ለሚኖረው ስፍራ የሚወሰነው የሎተሪ እጣ በመውጣቱ በዚሁ መሰረት የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ህትመት ተጠናቆ ወደ ምርጫ ጣቢያ መላኩ በተግባር በቅርብ ጊዜ የሚጀመር በመሆኑ እንደ ውሳኔው ለማስፈጸም ቦርዱ የሚቸገር መሆኑን ገልጿል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ በትግራይ ክልል የጊዜያዊ አስተዳደሩ አባላት ተገድለዋል ብለዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ አጣርቼ ያገኘሁት ባለው መረጃ 22 ጊዜያዊ አስተዳደሩ አባላት በህወሓት ተገድለዋል ሲል አስታውቋል። ተጨማሪ 20 ሰዎች ሲታገቱ አራት የሚሆኑት ጉዳት ደርሶባቸዋል ብለዋል። በአጠቃላይ 46 የሚሆኑ ንጹሐንና በጊዜያዊ ክልሉ አስተዳደር ውስጥ የሚሰሩ ዜጎች ላይ ጥቃት ተሰንዝረዋል። የህወሓት ቡድን በክልሉ ንብረት እያወደመና በሰዎች ላይ ጥቃት መሰንዘሩ እንደቀጠለ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አሳውቋል። ሐማስ ተኩስ አቁሙን አፍርሶ እስራኤል ላይ ጥቃት ከሰነዘረ እጅግ ከባድ አጸፋ ይከተለዋል። ቢንያሚን ናታንያሁ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁ ትላንት ከብሊንከን ጋር በሰጡት መግለጫ አሜሪካ ለእስራኤል ላሳየችውና ለሰጠችው ድጋፍ አመስግነዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሐማስ ተኩስ አቁሙን እንዲያከብርም አስጠንቅቀዋል። ሐማስ ተኩስ አቁሙን አፈራርሶ እስራኤል ላይ ጥቃት የሰነዘረ እንደሆነ እጅግ ከባድ አጸፋ ይከተለዋል ብለዋል። በተጨማሪ አሜሪካ የኢራንን የኒውክሌር መርሃ ግብር የሚመለከት ዓለም አቀፍ ስምምነት ተመልሶ የመቀላቀል አካሄድ እንደሚቃወሙ አስረድተዋል። የኦክላሆማ ሴናተር ጂም ኢንሆፍ በኢትዮጵያ የስራ ኃላፊዎች ላይ የተጣለውን የቪዛ ክልከላ ተቃወሙ። ሴናተሩ ኢትዮጵያ የአሜሪካ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋት በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ አሁን ላይ የሽብር ቡድኖችን እንቅስቃሴ ለመግታት እየሰራች መሆኑንም ገልጸዋል። መሰል እርምጃዎችም ሰላማዊ ውሳኔዎች ላይ ለመድረስ የሚደረገውን ጥረት የማያግዙ ናቸውም ብለዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ የስራ ኃላፊዎች ላይ የቪዛ ክልከላ የሚጥል ውሳኔ እንዳሳለፉ ይታወሳል።